It's not coming out. Can you hear it? It's like a ball. Wee, tandu. Naika TV. मैं हूँ Sonia Garg and I am here today on Nykaa TV for a very fun pass और फेल चैलेंज नाउ इस चैलेंज सीरीज में नायका टीवी टीम चैलेंज करती है इन्फ्लुएंसर्स को with a crazy makeup challenge and towards the end of the video हमें देखना है कि हम उस चैलेंज में पास हुए हैं या फिर फेल लेकिन मैं हूँ तैयार तो देखते हैं कि आज का चैलेंज मेरे लिए क्या है तो ये रहा हमारा challenge box from the Nykaa team pass और फेल चैलेंज मेरे को काफी हैवी लग रहा है let's open it it's a full of makeup लेकिन इसमें ये आइस की कटोरी है वाई इज इट है इसमें एक second there is a note I guess yes it's a frozen makeup challenge oh my god okay तो बेसिकली इसमें मेरे को ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को फ्रीज करना है एंड उसके बाद आई हैव टू ट्राई पूरा फुल फेस ऑफ मेकअप करने का विद दो frozen makeup products and tools and उसके बाद हमें देखना है कि हम एक लुक क्रिएट कर पाएंगे या नहीं एंड मैं इस चैलेंज में पास हो पाऊंगी या नहीं वैसे I love challenges I am on it let's get started first step इस सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को हमें फ्रीज करना है ए फ्यू मोमेंट्स लेटर हमारे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स बिल्कुल फ्रीज हो गए starting with the first step primer ठंडा तो हो ही गया ऑब्वियसली क्योंकि हमने इसे फ्रीज किया लेकिन इतना हार्ड हो गया ये इट्स नॉट ओपनिंग फाइनली ये बहुत ही ज्यादा हार्ड आ रहा है ये वाला प्राइमर जेल फॉर्म में है as you can see but it's too hard ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुआ है बट रब करते ये मेल्ट हो गया मेरे फिंगर्स में दैट्स नाइस टू ठंडा I really like this feeling क्योंकि अभी समर्स है ना तो ऐसे ठंडा ठंडा फेस पे कुछ लग रहा है it feels nice on the face ये निकला थोड़ा हार्ड फॉर्म में था लेकिन ये अप्लाई बहुत ही इजीली हो रहा है I guess we are done next step concealer इतनी प्यारी बॉटल लग रही है बिल्कुल फ्रोजन ये आई होप कि अंदर का कंसीलर बिल्कुल ही जमा ना हुआ हो ये खुल तो बहुत ही आराम से गया दैट्स रियली सरप्राइजिंग मेरे को लगा ये जम गया होगा आई थिंक इसको कुछ भी नहीं हुआ इट्स <gasps> टू ठंडा रियली लव दिस ठंडा वाला फीलिंग बट हाँ ये फ्रोजन नहीं हुआ है इसे कुछ भी नहीं हुआ है it's like normal okay but that start doing it wow it's too nice इतना अच्छी फीलिंग आ रही है यार मेरे को कंसील कर लेते हैं हम ये बहुत आराम से अप्लाई भी हो रहा है दैट्स नाइस यहाँ पे भी थोड़ा सा बस सोनिया रुक जा रुक जा सोनिया बस रुक जा सोनिया बस सोनिया नहीं रुकेगी मूविंग ऑन हमें इसे ब्लेंड भी तो करना है तो मैंने इस पूरे ब्यूटी ब्लेंडर को फ्रीजर में रख दिया था ये सॉफ्ट है बट इतना सॉफ्ट नहीं है लाइक इट्स मीडियम हार्ड ये ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ but can you hear it It's like a ball, like soft ball, but not too soft, if that makes any sense. Blend, blend. Wow. Nice effect, yaar. I guess it's done. kafi smooth effect aaya hai yaar It worked. Foundation ki to bilkul hi halat jam gayi hai yaar Literally burf dikh rahi hai is pe It's too thaddu Okay, let's try. It's not coming out. Not coming out. Food मैं क्या करूँ ये पूरा फ्रीज हो गया है ये बाहर आ जा मैं थक गए लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है इस पर तब जाके इतना सा निकल रहा है बस ये वी टंडू ऐसी नहीं दिख रही थी स्टार्टिंग में अभी जितना निकला है उसी को ब्लेंड कर लेते हैं blend blend blend blend blend काफी अच्छा आ रहा है लेकिन यार तो ये रहा मेरा फाइनल लुक नेक्स्ट हम आईब्रोज फिल करने वाले हैं with this I don't think it's gonna work क्योंकि मेरे को बहुत हार्ड लग रही है ये पेंसिल एंड हाँ ठंडा तो मेरे को लग ही रहा है I think it's actually working better freeze करने के बाद with this contour and highlighter stick highlighter हम बाद में यूज़ करेंगे अभी हम कंटूर करने वाले हैं ये ऐसे टू इन वन ऐसे डुओ स्टिक है कितना मस्त प्यारा सा शेड है Ooh. भाई साहब इतना अच्छा और ठंडा इतना मस्त फीलिंग आ रहा है I can't even explain it to you guys little bit on the jaw line बेटा नोज ये है मेरा कंटूर ब्लेंड करने वाला ब्रश तो मैं ये सही लग रहा होगा लेकिन इट्स टू हार्ड बहुत ज़्यादा मेरे को चुभ रहा है ये मेरे को मार रहा है इट्स नॉट हैपनिंग बल्कि मेरे बेस को ना और गीला कर रहा है what is this not good not the right technique to do the blending but अभी मेरे पास जो भी बेस्ट अवेलेबल सॉफ्ट वाली जगह जो मुझे मिल रही है मैं बस वहीं से कर रही हूँ टेढ़ा मेढ़ा करके टेढ़ा ये सही सही लग रहा है like I am not that happy with it क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि क्या इफेक्ट आता है कंटोरिंग करने का बट ठीक है आगे बढ़ते हैं ब्लश ये बहुत ही प्यारी छोटू सी हमारे पास ब्लश है let's try and open it आराम से ओपन हो गया है लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रीज है बाहर से और आ गया आराम से डॉट डॉट डॉट डॉट ये बहुत ज़्यादा महस कर रहा है it's not at all happening I am gonna use my fingers I guess done मैं इतना ही बेस्ट कर पा रही हूँ अभी bear with me guys bear with me मेरे पास है ये वाली eye shadow kit from makeup revolution ये बिल्कुल ही ठंडी हो चुकी है क्या ये निकल पाएगा कलर आ गया ये आराम से ओके लेट्स ट्राई इट ये रहा मेरा आई शेडो ब्रश एंड ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड है ये मुड़ भी नहीं रहा है but we have to do what we have to do I gonna take this neutral brown colour ये ब्लेंड नहीं करेगा बट हम अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा डार्कर ब्राउन शेड लेते हैं थोड़ा सा ऐसे थ्री इफेक्ट लेकर आते हैं लगे तो कि आ <gasps> ये बहुत ज़्यादा आ गया ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ रहा है आई नो इसने ब्लेंड अच्छे से नहीं किया लेकिन लाइक like, दूर से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है लाइक like, दूर से ना पता नहीं चल पा रहा है कि मेरी आंखों में मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है या नहीं बट अगर कोई मुझे पास से देखेगा ना ये ब्लेंडर हुआ है मैं मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ अब this one from Sugar okay खुल गया finally yes is it coming out no वो पूरा सूख गया है we have to do it we have to pass the challenge चलो we done with our eye eyes जो कि मुझे नहीं पता कि हुई है या नहीं I am using this lip palette from Nykaa as you can see ये पूरी फ्रीज हो गई है खुल गई है आराम से look at the pretty shade कौन सा शेड यूज करें हम्म हम्म हम्म क्या ये प्रोडक्ट आएगा कुछ भी नहीं आया लेट्स ट्राई अगेन क्या ये प्रोडक्ट आएगा हाँ अब थोड़ा सा आया ये आजा भाई थैंक गॉड ब्रश नहीं जावा क्योंकि इस पॉइंट पर आई डोंट नो मैं क्या ही करती आई गेस लिप्स आज के पूरे मेकअप लुक में से मेरा फेवरेट पार्ट हुआ है कितने परफेक्ट लग रहा है आई लव दिस शेड बहुत ही ऐसे न्यूट्रल लुकिंग है अमेजिंग जब हमने two in one duo stick use करी थी फॉर कंटोर उसी में हमारा हाईलाइटर भी है तो अब हम वो यूज करने वाले हैं वाह कितना अच्छा आ रहा है ये थोड़ा सा नोज पे वाओ अच्छा ग्लो इफेक्ट आ रहा है ऑलरेडी अभी ना मैंने ब्लेंड भी नहीं किया है काफी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है बन गए हम ग्लोई बेबी आओ इसको फिनिश करते हैं using this Lakme setting spray and वैसे तो ये लिक्विड है आई डोंट थिंक सो कि ये स्प्रे करने वाला है क्योंकि ये जम गया है पूरा जमा हुआ है ये अंदर से बहुत टाइम लगने वाला है इसको मेरे को पूरे दिन रखना पड़ेगा तब जाके थोड़ा पिघलेगा so guys this is my final look हमने चाहे जितनी भी मेहनत करी हो बट पर्सनली मेरे को बहुत ही मजा आया ये पास और फेल चैलेंज करने में which Nykaa TV gave me personally मेरे को लगता है कि मैंने ये वाला चैलेंज पास किया क्योंकि makeup has turn out pretty good लेकिन ऑब्वियसली तो मुझे बताओ in the comment down below कि मैंने ये चैलेंज पास किया है या फिर फेल किया है और मुझे ये भी बताओ if you want to see more of these pass और fail challenges on Nykaa TV in the comments down below and do not forget to like and share this video and also subscribe to Nika TV for lots more and I'll see you soon. Bye! Download the Nika app to shop for all the products in this video and lots more.